种的，我们的那个名称也可以种的，啊，很特别哈。好，那我们左手边就是我们的无花果哦，你看农民利用他们土地来种这个无花果，还有种的哈，哎，这个哈，啊，这个花还可以当那个围墙哈。好，那我们右手边也是我们农民所种的哈，啊，这个农作物已经第二的水稻啊已经收割完了哈。 哎，不能去！你来我们这坐火车，顺产征跨战线哦。哎，小姐，今晚是中午要吃早饭了哈。哎，我们坐坐等姐姐来。好来，那我们这是座椅窗哈，它会非常的漂亮，会有层次感啊，它会变化啊，它可以哈。哎，下次来的话就呈现这个哈，哎，这个红色的非常的漂亮啊。好，那我们左手边啊，别国像啊，还有我们农民所种的。 铁嘴高声的干正按干讲，他以前曾经我们这台火车就非常的有意义哦。以前阿公阿妈哈，曾经为了这台火车，掏烟尾香干酱，这个脆皮用那个无挂天，掏烟干酱要工作个两日吼，加苗靠的吼，让那个各地的表演戏剧啊，所以这台火车哈，真的是阿公阿妈人生最有回忆的。哎，但是时代的转换啊，第五台。